Prvi, Partner e, samo drži i ne stigne ništa da uradi, nego vi uđete ovom. A, sada će partner pokušati da uradi kratak šomenuči, znači kako budete prilazili, partner će probati da uradi kratak šomenuči, znači po meni, a vi morate da uradite to. Znači, ti pokušaš da uradiš kratak šomenuči i vi morate da presretnete, da stignete te. Idemo nazad. Jedan. ovo. Znači vi morate tako se sklonite sa linije napada da ovo prođe pored vas. To jest, ako treba, može da vam zakače ruku, ali vi ste ubili. To je e, bolje da e, vas samo rani, a ona je tamo da bude gotov, nego teraz dakle, on e, mówi znači, znači ja ću da krenem kratak Šome uče ti ćeš da probaš da podvučeš pod e, moju Znači, ja mogu da ovo sklonim i da blokiram. Znači, razumete, jel? Znači, kad ja kreneš šom minući, on ja odem u jednom u stranu, zaštitim svoju ruku i dođem do ove pozicije. A sad ćete probati, znači ovako, da odbijete partnerom bokem, Love it.